是杨凯宇，我叫君娜。是从英国利物浦大学毕业，其实我大学毕业之后是先工作，然后当时的工作是做海运。那工作一年之后，想说想要再读一个学位，所以才又申请了学校。那也是因为这样，所以当初申请的校系就是呃物流及供应链管理的科系去年，利物浦是一个靠海边的城市。 那那个地方其实就是海风很大，嗯，英国大家应该都知道，就是天气其实都蛮不好啦，就是一直会下雨。那这样又风很大，这是真的是一个很很大的特色。 <laughs> 那再加上那边是呃披头士的发源地，所以其实你们走在路上啊，在街上啊，在商场，你都可以一直看到很多跟披头士有关的影子，还有很关于他们的雕像，还有一些他们当时的足迹。 那也有人家参观，就是披头士博物馆，还有披头士当初他们做音乐时候的那个房子，都是可以去参观的地方。嗯，就是在国外念书跟在台湾念书的差异的话，其实我相信很多人都会知道，都会说就是在国外会有很多的小组讨论，然后老师会比较呃鼓励学生提问啊、发言啊。那台湾比较多会是可能念课本，然后就比较自私的考试这样。那我觉得有比较。 不一样的地方是，就是我们以前在写论文的时候，我们写完都要把我们的档案上传到一个系统，叫做全人体里面。那这个系统它会直接告诉你，你这一篇论文或这个作业跟它的 database 比较之后的抄袭率是多少。那抄袭率如果太高，你直接就会被挡，这这你这个功课、你这个作业就会 fail。所以我觉得这是一个很特别，跟在台湾就是我没有遇过的一个很特别的地方。 呃，比较特别的经验，就是因为刚好我是那一年利物浦大学的学生会会长。那英呃，就是台北在英国办事处，他们每一年都会邀请各地的会长去伦敦开一次会长大会。每一年，那所以我就有去参加过那个会长大会。那去开会的时候，他们就是会跟我们宣导说，呃，今年可能。 英国政府对于留学生有什么新的规定？签证规定？那住房，做留学生住房需要注意的事情啊，和呃，防止诈骗啊什么的，就会有很多的宣导。那我们去开完那会之后，我们就会回到自己的城市，所有的会然后回到自己的城市，然后把这些事情布达给在当地的台湾学生，然后跟大家讲。那像最近那个肺炎疫情的东西，其实。 呃，代表处那边也一直有在宣导。那会长他们就是新这一届当届的会长，他也都一直在群里面会宣导，会一直转发讯息。然后还有一些如何互助的讯息，都会这样子宣传给大家。我的顾问是 Julie，那那时候我其实是很临时决定要去英国念书，所以我的时间很紧迫。那那时候朱莉就帮了我很大的忙，因为时间很短，她在一个礼拜之内帮我申请好学校，联络好学校那边，然后也。 帮我处理了签证的问题。我们要出发之前，他就有帮我做了一个简报，然后帮我稍微讲了一下去到当地之后可能会遇到的状况，然后也给了我一张英国的 SIM 卡，让我就是一到当地可以有手机号码可以使用。虽然那是我们后面自己要充值啊。那而且加上当时其实我决定去英国念书是非常临时的。 那 Julie 就是也是非常帮助我，一个礼拜之内帮我把学校申请好，然后也帮我处理了签证申请的问题啊，然后还有呃宿舍住宿的东西。所以其实我六月底，那是六月底才决才决定要去，然后我八月初人就在英国，所以我觉得 Julie 给我很大的帮助。